Gaurkotasun gaiak aztertuko ditugu, horretarako asmoa daukagu, eta hemen txegeugaz, ezkerran ditza izkierda unidako kidea da, Xavier Jiménez Dokagu Xavier, apagunon. Egunon, bai. Bueno, apensinioen kontua gazaziko gara, ze atzo gaiak emon batzere zere esana, eta gaur bezalanez, emongo dau, eta aurrera begira, be bai. Batetik, pensionistek eh, atzo protestak italdia egin eben, pensinio duinagoak eskatuz, bestetik eskujarraritzako ekonomia salburuak gizarte segurantziaren eskuduntzea, barriro eskatu dau, hemendik kudeatzeko pensinioak eh, hobeto kudeatzeko asmoz eta hobeto bermatzen direlakoan mentzat. Eta Toledoko itunaren arira, PPtik badabilz badabiltz baita be, erabateko eta besteko adirazpenak egiten, adibidez, jubilau eta gero, pensinua eta lan soldatea biak batera kobratzea posible izango dala, eta seak esan azbe, ibili badabiltz, eta bestelako informazioa pe, aspaldion, ba, entzun entzun ditugu, ez e, guzti hau, e, entzun eta gero, eta ikusi eta gero, eta ezker ranitzat izan ikusten dozue, pensinuen kontua. Bueno, e, nik ustot, e, e, azken batean hau e, adirazpen ezberdin ezberdinek, bai e, zailburunak baita be, pepen e, aldetik egin direzenak, e, argi eta garbi bide bat e, e erakusten da bela, eta da, e, bai PP, bai PNV kasunetan, e, pentsioen privatizaren aldeko apustu bat egiten ari direla. Kontua da, e, gaur e, atzo, gertatu ziren e, manifestazioak, eta bueno, azken asteotan e, errepikatzen ere manifestazioak, ez dira soilik gaur egun e, eman den e, igoera txikiaren kontra edo e, e, eh, potera adquisitibo galeraren kontra egin dena baizik eta baita ere e, eh, pensioen etorkizunerako. Azkenean, pensionistak ikusten ditugu e, gure udaletzen aurrean manifestazioak egiten, baina pensionista horiek e, euren e, pensioa ez baizik eta etorkizunenan pensioa izango dugunen e, alde egiten adira borroka. Eta egia da, ba, bueno, e, arazoa larria dala E, zergaitik, Ba, esan bezala estrategia badagoelako eskuinaren aldetik e, gure pensioak e, eh, privatizatzeko, batez ere planteatzen dituzten erreforma ezberdinak e, kalkulatzeko urteko puru handituz eta bar e, diru sarrerak murrizteko helburuarekin egiten direla kustan E, guk e, argi eta garbi izan dugu hainbat aldiz alderantziz e, pentsioen diru e, kutxa diru sarrerak handitu behar direzela eta horretarako bidez berdina daudela. E, alde batetik e, enpresek ordaintzen eh, dutena handituz iparraldeko herrialdetan egiten den moduan baita ere eh, gaur egungo langileek eta gaur egun pentsioak pagatzen dituzten langileek e, korratzen duten soldata handituz eta lan baldintzako betuz eta lana banatuz eta horrela be bai diru gehiago sartuko litzateke pentsioen kutza horretan ze e, gutxiago ongo litzateke eta baita ere ba, azken batean eta azken e, bide bezala Frantzian eta beste inbaterrialetan e, eh, martxan jarri dituzten e, beste bideak e, bilatuz adibidez parte bat e, estatuaren aurrekontutik ordainduz e, privatizazio ez ezik beste bide asko dauz baina argita garbi bai PNV bai privatizazioen bidea e, hartu dute eta bueno, aspaldi da denik prozesua dau ze azkenean e, Euskadin daukagun e, fiskalitatearekin adibidez e, pentsio plan pribatuak e, bonifikazioak dituzte errenta egiterako momentuan. Horrek argi eta garbi erakusten digu zein den e, eh, PNV-ek nahi duen eredua. Mhm. Eta gizarte segurantza eskuduntza ari dadokionez, eta pensiñoak eta eh, gai hori hemendik kudeatzi ari dadokionez, uste da zu horrek gehiago bermatuko leukezala pensinioak? E, aurrekoan esan bezala, hau eh, ez da nor kudeatzen duen eh, kontu bat. Hemen arazoa da, dekogune piramide demografikoa, hau da, gazte gutxiago dagoela jubilatzen den jendea baino, eta gainera gazte edo lanean dagoen jende hori gero eta egoera prekarioago batean dagoela orduan diru sarrera txikiagoa direz eta pentsioak ordaintzeko diru gutxiago dago. Hori horri buelta emateko e, esan bezala e, lan baldintzak hobetu beharko litzatezkez jende gehiago sartu lan merkatuan e, e, baldintza duinago batet, batzuetan eta horrek e, gutxi gora bera edo gaztiro astiro e, kontrako bide hartuko luk eta pentsiorik horrendu al izango liratezkez ez da kontua e, Madrilen alamen kudeatzen den baizik eta zenolako kudeak eta egiten den e, esan ez da, baino gehiagotan enplegua sortzea dela, pensinio sistemia gehiosteko moduetariko bat emoten dau, langabezia eta zea txikituz duala, jaitsituz doa lamen gure atorren urterako eh, uneko sortzetik behera egongo dala be, aurrik bada hori bentzat, natu positiboa dala emoten dau, baina beti be, gire ikusi behar da zelako enplegua sortzen dan, ez? Bai, argi dago, e, azken batean, bueno, <laughs> e, nik uste dut orain dela e, pare bat azte edo komunikabide bateke datuak eman zituela, gainera niretzako nahiko e, datu zehatzak izan ziren, bai, e, desenplegu bajatu egin dela aipatzen zuten, argita garbi, egun da hogeita lau mila pertsona inguru daude enplegori gabe Euskadin, baina baita ere e, salatu egiten zan, e, eh, eunda laro eta bederatzi mila pertsonak euren etxeko peroa egokien mantatzeko arazoa dituztela, eta e, gainera, eunda hogeita lau mila e, desenplegatu hoietatik euneko hogeita sortiko mairuak, hau da, eren bat baino gutxiagok e, nola baiteko prestazio, desenplegu prestazioak horbatzen da bela. Kontutan izan da gutxi gora bera e, DBA, hau da, IRG delakoa euneko, e, eh, pertsona inguru korratzen da bela, horrek esan nahi do, gurean gaur, hogeita sortzi mila laureun pertsona inguru daudela inolako diru zerrerarik gabe. Orduan, desenplegua e, eh, bajatu egiten dela esaten, esaten dabe, bai, datu makroekonomikoak, barne produktu gordin eta bar, e, handitzen direla esaten digute bai, baina zen olako aberestasunaren banak eta egiten ari garen hori e, kolonkan jarri behar da eta zen olako e, eh, krisiari irtera ematen ari diren argita garbi, goitik itxitako e, irtera bat da, poter ekonomikoari ondo datorkion irtera bat da eta langile klasearen e, ba, onurarako ez dan irten bide bat da. Mm, e, eh, DBA edo RGI haipatu dozu eta jaurraretzak iruileko netan bertan orkestuko dau RGIaren erreformarako legea. Zer ekarreko dau lege erreforma honek? Bueno, e, guretzako eta hainbat eh, kolektibo sozialentzako e, murrizketa itzela da. Azken batean e, ez, ez dakigu zein zentutan hobetu nahi duten, ze etxe bizitza bakoitzeko DBE bakarra ezartzea ez dauka zentzu handirik baldin eta jendeak eh, onartzen baldin badago askotan partekatu behar dauela etxe bizitza ze DBE horrekin ez du nahiko bat ez, eh, ordaintzeko euskadin, eh, kopurua berez ez da, ez da igo, ze kongelatuta egon da, eta eginda ben igoeratxua ez da nahiko, eta gainera eh, oso garrantzitsua den aldaketa bat ezarri dabe, hau da, eh, SMI-tik desvinkulatu egin dabe, orduan e, orain arte e, eh, SMI-a egotzen zan eh, enean, igo egiten zen DB horren kopurua. E, gaur egun desbinkulatu egin nahi izan dute, zergaitik. E, Rajoik e, kongresua behartuta igo dauelako SMI hori, eta hortaz e, Eusko jablaritak ez du igo nahi izan, legea ez du bete igoera horretan, ze ez da igo, eta gainera orain legea aldatu nahi da. Hau da, e, partidoa baina zita, e, arauak gustatzen ez zaizkionez, ba, arauak aldatu nahi izan ditu. Eta horrek zer ekarriko dau? Ba, pobreziaren eta DBA bitartez biziren hainbat jenderen e, prekarizazio bat. Mhm. Mm Emagoa beste lantalde bateranen beste ez, autogobernu lantaldera salto egingo dugu, ze hon alderdiak hasiko dira eta e, proposamenak aurkezten eta bar. E, Dagoeneko batzuen zehaztasunak entzun ditugu eta bar, e, proposamena zein da eta gero moten da baita ber akordiorako erabakite eskubidea izan leikela ostopo bat horretaz beste itzi daukazu. Bueno, e, guretzako aukera importantea da eta gainera nik uste esan guratxo izan dela beste alderdi batzuk e, adibidez e, Euskal Herria bilduk e, blokeo gutxin gorretik eh, urten nahi izatea, eta bueno, gutxienez e, beste aukera batzuk emai gainean jartzeko e, bueno, aukere mote, ezta? Nik usteote euren azken e, adierazpenetan e, federalizaz, federalizaziora doan eredu bat edo gutxienez onartzen duen eredu bat e, e, onartu dabela gure eredua eredu guztiz federala da eta bueno, badirudi beste alderdiape horren inguruan egongo liatekela. Nik uste dute eredu fera dela e, erdiko puntu bat, e, independentzia edo oso gehiago nahi dutenen artean eta gaur egungo autonomia eredua e, babesten dutenen artean, ezta? Eta guretzako oinarrizkoak e, diren hiru erro daude, ezta? Alde batetik eskubideen blindajea, e, lege organiko bat da eta lege organiko bat e, lege normal bat baino eskosaz e, poteretsuagoa da eta guretzako oinarrizko eskubideak bertan iratsita egon berdira. Etxe bizitza, zerbitzu publikoak, enplegua, diru sarrera bat izateko eskubidea, hori guztia oinarrizkoa eta eskubide subjetibak izango berko, izan berko litzatekela uste dugu. Baita ere, erabakitzeko eskubidea, bueno, eh, egon, egon litzateke, baina dana erabakitzeko eskubidea. Ez bakarrik eh, Euskadik eh, izan dezakeen estatus eh, juridikoa estatuarekiko e, estatuaren barnean, baizik eta baita ere zenolako e, ondakin politika eramango dugun edo eta zenolako e, azpiegitura planteamenduak egin behar ditugun eta bar eta bar. Eta e, irugarren hanka bat izango litzateke gure eredu federalaren azalpena, ezta? Ez bakarrik e, estatuaren barnean, baita baita, baizik eta baita ere e, Euskadiren barnean. Azken batean eh, Euskadik be bere antolamendu instituzionalean kompetentzia simplifikazio bat behar dau, gure barrura begira, bai, udalerriei e, botere gehiago eta batez ere finantzazio gehiago emonda eta gaur egun ematen diren solapamenduak e, murriztuz. E, 2009an e, legebiltzarrean e, atratako informo baten arabera laureun milioi euro ezagutzen dira urtero e, bai administrazio batek eta beste batek ematen dituen e, zerbitzu e, berdinetan. Orduan e, hor simplifikazio bat egon behar da beti ere hiritarren hurbilen dauden administrazioen e, onurarako eta baita ere e, eskuntza gehiago hartuta udalerriek baita ere finantzazio hobea izan behar dute. Mhm. E, eh, Martia Sorzilako, gero eta gitxiago falta da, emakume lagilien egun esango da, eta huelga deialdia egin dago, emakume huelga deialdia dago deituta, eta dozue bat egin dozue gainera arrazoi nagusia zeintzuk izango litzateke ez bueno e, guretzako egun osoko e, grebia deitu egin dugu eskerran hitz eizke badakizu hainbat sindikatuk eh, ordu batzuetako behalde egin dutela guretzako greba berreskoa dalako emakumeak sistema ekonomikoan duten pisua eta inbizibilizazioa bizibilizatzeko eguna dela uste dugulako batez ere zaintzan lanetan egiten duten entzako eta eh, erremendikazio egun bat da, baina baita ere guk eh, adierazi nahi duguna eta eta gure gure emakumeak e, eh, horretara animatzen ditugu sistema ekonomikoa geldiarazteko, ze eurek duten papera bai ekonomia formalean, bai ez informalean sistema ekonomikoa paratzeko gaitasuna daukie. Eta amaitzeko beste kontu bat, Bizkaian aurten egingo diran ekitaldi nagusi batzu dirala eta e, eh, kudiak eta gazbentzat kritiko erretu zarie, eh, MTV sariak eta egongo dira horretan, eta hor, e, transparentzia ez edo bai salatu dozue, segaitik zer ikusten dozue? Bueno, guretzako, bai MTV sariak, bai Vuelta España, azkenean e, e, potere publikoen bitartez, e, hainbat diru, e, gastatzen ari dira eventu pribatuetan. Eta esaten digute, bueno, enplegua sortze dutela, Bizkaia ezagutara irabazten dabela eta bar eta bar, ezta? Em e, batzara orokorrak e, galdera E, hainbat alditan egin duten erarte ez dugu jakin zehatz mehatz zenbat diruko kostatuko zuen MTV iru milioi euro inguruko. Iru milioi euro e, enplegu prekarioa eta asteburu baterako izango dan ekitaldi baterako. Eta nahiko esanguratsua da iru milioi euro izatea e, eh, unairrementeria jaunak enkarterrirako e, emango duen e, planaren bitartez egingo diren e, inbertzioen kopurua. Iru milioi euro. Hau da, asteburu batean enkarterrira e, enkarterrin inbertituko dena, baino gehiago gastatu egingo dugu. Baina eske gainera e, gauzak eh, ez daude bat ere argi, ze Buelta Espainia ona etortzekotan e, mila euroko impacto izango dutela adirazu digute. Baina gu dakigunez, adibidez e, eh, jerezen amaitu zen e, etapien, e, orain dela urte batzuk, enda da larogeita bat mila euro orain du behar izan zituen e, udalak e, ...el elmugarako kanonaren bitartez. Orduan, e, hemen ezberdin ez baldin bada, e, azkenean e, diru publikoarekin impacto ekonomikoa askozaz txikiago izango zan. Eta bestelako e, ekimenetan e, inbertitu behar dela, argita garbi dago. Eta gainerezke Bilbon eskarmentua dekogu. E, ez dira urte asko pasa oraindik e, formula bateko zirkuito batean bihurtu zutenean gure iria eta 8,6 milioi euroko defizitarekin eh, amaitu genuen eta eskinetan zeuden gurpilak eta e, poloniako zirkuitutan saltzen merke-merke nola baite dirua berreskuratzeko Orduan, gure planteamendua da, bueno, begia da, e, Bizkaia ezagutarazteko edo Bilbo e, ezagutarazteko e, inbertsio bat egin behar dela, baina ezin da inbertsio e, low cost baten egin, poltsiko pribatuak betetzeko eta gainera asteburutik asteburura eventotan gastatzen. Ze jendiak astean zer ere jan behar dugu eta ezin dute egon e, eh, e, eh, MTV zarietan lan egingo daben e, jendeak itxoiten ia noiz den urrengo rugby finala ala urrengo buelta Espainiako etapia ala dana delakoa enplegu estable izan behar enplegu duina eta denbora kua. eta ezin da egon e, bueno, inbertsio publikoen edo e, diru publikoa pribatuetan inbertitzen e, jarraitzen behin da berriz, behin da berriz, behin berriz. Ze azkenien e, harrigarria iruditzen zaigu nola horrelako gauzetan e, diskurtsoa da, bueno, eske instituzioak egon behar dira e, horrelako eventuak babesten, baina gero e, beste batzuk e, lanabal salbatzeko diru sarrera publikoak eskatzen dugu edo zel salbatzeko diru sarrera publikoak eskatzen dugu zenean esatia e, instituzio publikoak ezin daudela enpresak salbatzen egon. Baina bestelako eredu batean, hau da, turistifikazioa sustatzen dagoen eredu horretan, bai horretan, bai diru publikoa, gazetu leike. Guretzako guzti zentzubakoa da, eta gardentasuna, behar dugun uste dugu. Ba, Xabier Jimenez, eskerran eza, ezkerra gukidea, gai pilu bat tontzian gehiatu jaku, baina beste baterako gehiatu beharko da, bai? Ia ba, gustora gainera. Ezkerrik asko? Agur bai.